我们人类体验到的所有事情，都是透过五感来取得的。这五感就是视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。其实每个人都有习惯的接收器官。那究竟你是属于听觉型、视觉型还是感觉型的呢？今天除了告诉你你是哪一类型之外，也会告诉你如何运用在生活中哦。 Hello，大家好，欢迎来到听音乐的频道。首先，我们先来做一个测试。我们先闭上眼睛，想象一下你正在海边，你最先感受到的是什么？A 大海的颜色。B 浪花拍打的声音。C 海风凉爽的吹拂在身上。再回想看看过新年的场景，你最先感受到什么？A 满街的灯笼。B 舞龙舞狮跳舞的音乐。 C，冷冽的空气吹在脸颊上。再来一题，你现在身处在一个你很陌生的地方，而正是你迷路了，那怎么办？A，查故宫诶。B，向路人问路。C，凭直觉走路。如果这三题你都选 A 的话，那你就是偏向视觉型；如果选 B 的话是听觉型，而如果选 C 的话则是感觉型。 如果你是偏向视觉型的话，那代表你对于影像啊、图片的感受会比较敏感，会特别在意外表或是服装的穿搭。学习上则偏向图像记忆，所以你擅长用视觉型的方式来学习，比如说写字啊、图像啊，或者例如心智图。那因为你比较专注于视觉图像，所以不太容易受到环境噪音的影响。如果你是要跟视觉型人沟通的话， 你可以准备资料给对方，对方会比较好理解哦。如果你偏向听觉型的话，代表你对于声音啊、话语会比较敏感。通常这类型的人对于音乐方面会特别有天赋，但也会特别在意别人说话的声音啊、音调啊、语气等等。在学习上，擅常用听的方式来学习，例如说有声书、音带。那听觉型人会比较擅长用小组讨论这类型的方式来学习。 对口说的资讯会吸收的很快，所以如果要跟听觉型人沟通的话，建议可以跟配合对方的话题啊、语语调啊、声音的音量啊等等，那更能够让你们顺利的交谈如果你是偏向感觉型的话，代表你是用内心感受这个世界，的，所以对于内心感受会相当的敏感。这类型人通常比较能够理解别人的感受。 在沟通上的时候，常常会伴随着触碰动作；在学习上，则擅长在操作中学习，所以像体验式的学习就特别适合你。例如说游戏、舞台剧等亲身体验这种方式。那接下来我们来谈谈如何利用眼神来了解对方。当我们怎么想就想不起来某件事情时，我们视线通常就会不自觉地往上瞄，对吧？而我们可以利用视线的动向来知道对方偏向视觉型。 听觉型还是感觉型，甚至可以猜测到对方在想什么，而且正确率可以高达八成哦。当你问对方一个问题时，如果对方是向往上移动，代表他正在进行视觉的想象；如果往右上的话，代表他正在进行视觉的创造；如果往左上的话，这是视觉的记忆。举个例子来说，如果你问对方说：“你昨天穿什么颜色的衣服？”那大部分人视线就会往左上方移动。 而如果你问对方说，请想象一下，黄色的恐龙看蓝色恐龙，那这时候视线就会往右上方移动。如果对方是水平移动的话，表示有听觉型的倾向；如果往右的话，代表他正在进行听觉的创造；如果往左的话，则代表听觉的记忆。举例来说，如果你问对方说手机铃声是什么，那这时候大家的视线就会往左边移动。 而如果你问对方说：“想象一下猫唱儿歌是什么样的感觉”，那这时大多人视线就会往右方移动。如果当对方视线往下移动，代表他正在处于身体感觉状态，或是正在和内心对话。例如你问对方说：“你有没有最尊敬的三个明星？”这时对方脑中在思索的时候，就会不自觉的往下移动。而如果问对方说：“想象一下你在炎热的夏日大口吃冰是什么样的感觉？” 这时，通常视线就会往右下方移动。不过，刚才讲的这些视视线的移动啊，都是以右撇子为例子。所以，如果是左撇子的话，则会相反。但也欢迎你和朋友一起进行实验和研究。透过这些视线的解析啊，你就可以了解对方的想法和感觉。最后，再告诉大家一招，要如何增进彼此的关系？因为沟通是建立于信赖关系上的。那要如何建立信任关系呢？首先，你就需要运用五感去观察对方。 察觉对方的想法和讯息，但也不是一味的死盯着对方，不然会引起对方的反感。接着可以慢慢的配合对方的步调，例如对方的姿势啊、动作啊、说话方式，当然包括语调、语速等等，或是呼吸、价值观、信念、想法等等，表示理解对方的经验和想法，这些都可以让对方感觉被认同，并且也会拉近彼此的心理距离。还有一个就是附送。 附送对方的关键字或是句子尾巴，可以让对方感受到自己的发言有得到回应的满足感、安心感，会有一种被肯定的感觉，同时也会让对方不知不觉讲更多话。但也不是一味的附送对方，又不是过多的附送只会本末倒置哦。好啦，那今天影片就到这边结束了。欢迎在底下留言告诉我你是属于视觉型、听觉型还是感觉型的呢？如果觉得今天的讯息有用的话，那也欢迎在底下留言告诉我哦。 那喜欢这支影片的话，别忘了订阅、按赞、分享。那我们就下次影片见喽，拜拜。